ديروا صفقات جيبوا نوفو صالوبار خاطر هاد المخنث لو جاني ناقص بهرات سيدي سلامي كي سلامي بعد على البرامي ما كانش فرامي على الفرامي جبتو ما ظلمي Thank you.